स्टूडेंट मैं अजय सर और मैं ये video exam point of view से बना रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसमें फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है तो मैं सभी चैप्टर्स के एक एक करके डिफ़िकल्ट वाले डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डालने वाला हूँ ठीक है तो हम लोग देखते हैं चैप्टर वन का और और भी वीडियोस और सभी चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन का सबसे important question parallel axis theorem and perpendicular axis theorem right so हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे और कम से कम शॉर्ट शॉर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं जितना शॉर्ट में मतलब तुम तुम्हारे पास भी तुम जानते हो समय कम बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए तो जितना कम से कम समय में तुम सीख सको उतनी अच्छी बात है इसीलिए मैं भी थोड़ा फास्ट जाऊँगा इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए तुम्हारा देखो तो पैरल एक्सिस थियरम पहला बात हम लोग क्या सीख रहे हैं पैरल इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों बोला जाता है ये भी थोड़ा सा सोचने जैसा होता है क्योंकि बहुत बार बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग एक एक्सिस जैसे ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये एक रिजिड बॉडी है इरेगुलर शेप और कोई एक पॉइंट रैंडमली कोई भी एक पॉइंट है वहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है और इसके अबाउट मुझे इनर्सिया फाइंड करना है राइट right? तो इसके रिफरेंस में और ये एक्सिस प्लेन ऑफ ये इस प्लेन को मतलब बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है राइट और ये देखो ये इसके रिफरेंस में हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसको आईसी कंसिडर करते हैं और ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ऐसा सोचते हैं हम लोग राइट तो वो हो गया ये पॉइंट ओ जो कि हमको ढूंढ पता करना है और ये पॉइंट सी है जिससे हम लोगों को पहले से पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना है राइट तो ये दोनों को रिलेट करके जैसे ये दोनों के बीच में अभी देखो डिस्टेंस भी है कुछ डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं कितना बोलता हूँ यहाँ पे एच डिस्टेंस एच ले लेते हैं और दूसरी बात ये है सबसे बड़ी कि इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम कंसिडर करना है राइट बॉडी है तो मास तो रहेगा ही ना ठीक है अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके बाद उसका प्रूफ तो ये पूरे डेरिवेशन में ना सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट के बाद में तुमको प्रूफ लिखना होता है पूरा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है तो मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर I O is equal to I C plus M H square देखो यहाँ पे आई ओ तुम जानते हो अभी कि आई ओ से हम लोगों को फाइंड करना है moment of inertia I C पता है जो हमने रिफरेंस एक्सिस लिया है और यहाँ पे मास ऑफ बॉडी है ये और ये क्या है डिस्टेंस है ठीक है तो मैं यहाँ पर तुम लिख भी सकते हो साथ में अगर लिख रहे हो तो ठीक है स्टार्ट करते हैं अब इसका प्रूफ प्रूफ बहुत ही सिंपल है हम लोगों को पहले डिस्क्राइब करना है तुमने अभी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया तुमको आई ओ आई सी आई एम एच ये सब क्या है सभी टर्म डिस्क्रिप्शन में डेरिवेशन में कभी भी डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टर्म्स डिसाइड कर डिस्क्राइब करने होते हैं जो तुम आगे लिखने वाले होते हो या अभी लिख रहे होते ठीक है वो टर्म्स डिस्क्राइब होने के बाद मैं डायरेक्टली प्रूफ वाला पार्ट स्टार्ट करूँगा क्योंकि वीडियो को मुझे कम से कम समय में ख़त्म करना है ठीक है <clears throat> देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक छोटा सा मास कंसिडर करना पड़ेगा मुझे उसके पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनोसिया डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनोसिया आई ओ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और आई सी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो इसके लिए मैं एक छोटा सा मास कंसिडर करता हूँ पॉइंट पी पर इसका मास है D M infinitesimal mass है तो डी एम कंसिडर करता हूँ और सी से इसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ आर ओ नहीं आर ओ तो दूसरे वाले के लिए लेना है हाँ आर और सेकेंड वाली एक्सिस के लिए मैं ले लेता हूँ आर ओ राइट ठीक है आर और आर ओ देखो सी से डिस्टेंस जो लिया हम लोगों ने आर लिया है तो आर का square into D M mass into distance का स्क्वायर ही होता है ना फॉर्मूला तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करना है और यहाँ पे क्या लेना है R O square D M ये डेफिनेशन से हम पहले से ही लिख के रखते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट को इक्वेशन वन कंसिडर करते हैं अब इसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे एक पपे we are drawing perpendicular from point P on O C at the extended point D मतलब ओ सी को एक्सटेंड करके पॉइंट डी पर हम लोग क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से पॉइंट पी से जैसे यहाँ पे 90 डिग्री मिलता है हमको बड़े वाले ट्राइंगल में क्या कर, अप्लाई करना पड़ेगा Pythagoras right so in triangle O D P Pythagoras तुम सब जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा means O P square is equal to O D square plus D P square अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका वैल्यूज अभी देखो डायग्राम ऊपर से आ रहा है तो चलेगा हम लोग इसका रेफरेंस के लिए मैं यहाँ बाजू में लिखता हूँ चलो ओ पी स्क्वायर को अभी देखो मैं क्या लिखूँगा O P square is equal to O D O D कहाँ है हमारा भाई ओ सी देखो ये ओ और ये सी तो O C plus C D total होता है ओ डी तो यहाँ पे देख सकते ओ सी प्लस सी डी तो O C plus C D the whole square plus क्योंकि ये ओ की वैल्यू है राइट अब देखो डी पी यहाँ पे डी पी स्क्वायर चलो इसको थोड़ा सा A plus B the whole square formula apply करके रखते हैं हम लोग तो O C square plus C D square plus two O C C D और ये जो लास्ट में टर्म बचा हुआ है प्लस डी पी स्क्वायर इसको इक्वेशन टू कंसिडर करो राइट अब छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना है फिर से so in triangle C D P by Pythagoras लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा रीजन बाय पाइथागोरस राइट यहाँ पे भी बाय पाइथागोरस लिख के रखना ओके अब बाय पाइथागोरस हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है देखो इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर करता हाँ यहाँ पर इक्वेशन आ रहा है ओ नहीं ओ नहीं आ रहा है इसमें सी आ रहा है तो C P square is equal to C D square plus D P square अब देखो हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाकी है देखो C D and D P question number two में हम लोग देखते हैं सी डी और डी सी डी पी कहीं दिख रहा है क्या सी डी दिख रहा है और डी पी दिख रहा है ओके इसको दोनों को रिमूव करके हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का हेल्प से okay so therefore equation two becomes O P O P नहीं है ये D P A sorry O P A हाँ O P square is equal to यहाँ पे देख के इक्वेशन नंबर टू के टर्म्स हम लोग सभी लिखेंगे सिर्फ ये दोनों को रिमूव करके क्या रिप्लेस करेंगे C P okay so O C square plus ये सी पी रख देता हूँ मैं यहाँ पे plus O C C D okay अब वैल्यूज रखते हैं डायग्राम में तुम देख सकते हो ओपी की वैल्यू कितनी है आर ओ है राइट एंड सीपी की वैल्यू आर है और ओ से सी की वैल्यू एच है और हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं एक्स राइट तो ये देखो ओ पी की वैल्यू आर ओ स्क्वायर है तो आर ओ स्क्वायर ओ सी कितना है देखो ओ सी एच है तो H square plus C P कितना है सी पी आर है plus O C C D O C C D मतलब two H into X okay almost complete हो गया हमारा इक्वेशन अब इक्वेशन नंबर फोर बन गया अभी इंटीग्रेशन लेना है और डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करना है डीएम से so taking integration on both side on both side and multiplying by D M मतलब स्मॉल मास जो कंसिडर किया था हम लोगों ने उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें इन इक्वेशन नंबर फोर तो चलो फटाफट ये कर देते स्टेप कंप्लीट हो जाएगा दो तीन स्टेप और बचा हुआ हमारा तो ओ पी स्क्वायर नहीं ओ पी का वैल्यूज़ ले लिया हमने ऑलरेडी तो इक्वेशन नंबर फोर यहाँ पे दिखेगा तो R O D M integration of H square D M plus integration of R square D M plus integration of two H X okay अब देखो इसको फटाफट कैसे इक्वेशन नंबर वन देख लेते हैं एक बार इक्वेशन नंबर वन में क्या है I O is equal to R O square D M पहले डेफिनेशन से लिख लिया तो मतलब इसको रिमूव करके मैं डायरेक्टली उसमें क्या रिप्लेस कर सकता हूँ आई ओ और यहाँ पर आई सी तो चलो फटाफट कर देते हैं I O square is equal to is equal to और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट बच गया हमारा हाँ ये वाला है आई ओ तो ये आई सी है ओके स्क्वायर नहीं लेना है स्क्वायर नहीं लेना है वहाँ पर थोड़ा ऊपर दिख नहीं रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना तुम वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो राइट तो आई ओ इसके लिए लिखा मैंने आई सी इसके लिए लिखा अब बचा क्या है ये एच स्क्वायर एच स्क्वायर तो कॉमन ले इसको बाहर ले लो कांस्टेंट है और ये डी एम है और दूसरा क्या है अब यहाँ पे भी टू एच को कॉमन लेते हैं एक्स अब देखो इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर हम लोग सेंटर के अलॉन्ग सेंटर के अलॉन्ग अगर टोटल मोमेंट ऑफ टॉर्क देखेंगे तो वो टोटल क्या आता है जीरो आता है अब क्यों सेंटर के अलॉन्ग देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस एक्स है ये सेंटर के अलॉन्ग ही है ना देख सकते हो यहाँ पे सेंटर के अलॉन्ग है तो इसके अलॉन्ग में कभी भी मोमेंट ऑफ टॉक क्या होता है टोटल ज़ीरो तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे ज़ीरो लिखना है तो मतलब ये टर्म तो ज़ीरो हो गया अब बचा क्या I O is equal to I C plus H square और छोटे छोटे जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता तो डी एम का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा मतलब कैपिटल एम तो चलो फाइनली हमारा प्रूफ हो चुका है यही है पैरेलल एक्सिस थियरम इसका स्टेटमेंट तुम टेक्स्ट बुक से प्रॉपर वर्ड्स मिल जाएंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिखना है यहाँ पे moment of inertia of an object about any axis any axis मतलब I O is equal to sum of sum of sum of बोले तो प्लस पहले बोलना हम लोग को sum of moment of inertia about an axis passing through center of mass of the body and यहाँ पे प्रोडक्ट है तो product of mass of the body and square of the distance between the axis कौन सा एक्सिस आई ओ एन आई सी चलो और भी वीडियोज़ आते रहेंगे तो सब्सक्राइब करके रखो ये वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है फिजिक्स में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे टाइम के वीडियो में देने वाला हूँ तो ठीक है चलो थैंक यू